كيلو تطورينا منير حيشر يا سبسيسا رايحين اسطنبول بلا ما نساوي لي خويا ماشي صاحبي وكاع ناس دنيا لونجينير يا زيد الكيف ولا شبيه توفيق منزل اسلام بوبدرا محاغا مردين وخوالد صغير وكاع ولاد حوكي راشد بولبو سيكلو جربة ياسين العاقل بلا ما نساو حالين شاكال وقرب نيرين جسمة وعلاش يا الدنيا حقدة وسمية النار في قلبي مكدية شبعتيني هموم زدتي ميزيرية ما بين أربعة حيوط مسج وشكون لي حسبية ما بين أربعة حيوط مسج وشكون لي حسبية العبد بروحي حتى وين طحت في بيت أقصد ما في وزدت خسرت قطعني مرارة الحباس وشرايح صبرني مرارة الحباس وشرايح يصبرني بالاخلاق خلف السلوك ضربوا بعث لا ميزون داري شحال من الزوال هنا راهو مكوندانيز بالجناح والجنايات مع الحكم بالبربات حياته تبريزات العجوزه شحال بكات دموع حال شفوت شوكات تبريزات من الخلعه تغشات من لافينير تاع ولدها يالي راه الخساره سفري الدنيا غداره سبتو في الباره جوج في بهذيك الخزره يا حسره صارف راهي تصرى وحدك في السيلونه ربي يخفف على كل مسجون اللي لي بارو اللي خلاو بحالي يغيضوا ليا ما ضاعوا فهاد الحياة ما بقى او كنقوى سرتو كيجوزو السنين الاعوام كسر لاكور سي بان باش حشمة تهبط لابانة سي با لابانة تخمم في لاكراسة راهم يدوها غير صحاب السرقة ياوي زكاس صح من داخل تتقاس ربي يطلق جميع خوتنا لفلح شهور وانا ضربي في السيلون بكتب ربي ما تقدر تمحيني يا ربي فرج وافتح على الكل مغفور يا ربي فرج وافتح على مغبون يا ديكي يا مرقي يا قلبي مبرار ما ترد عليا تغلب يا فتيم ما ترد عليا الحكم بالبر شمعة سي بون طفالة حياتو راحت المحادي حصر عليا ما تعلالي بردي كي كنت بين حبابي وخوتي صح صح درتها بيدي بصح وشداني شوف الميليو الخامج انا وين رماني في الحباس راني نعاني الخوفة وين جات ترميني كي نكون في القفص تما صح تحسى تلقى لي حبوكه تلقى لي دلوكه اللي كثر منك هم يغيظوك يتجرحوك وكاين الكلافه اللي يحبوا يحقروك هدوك يعرفوا قيمتك غير نهار اللي يخسروك حتى ببريه ما يتفكروك من لمبيس للحراش ياسر البرج برواقيه ربي يطلق الصراح المساجين اللي في الحباسه ديه